はいありがとうございますこの後同じような得意技そしていろいろなジャンプを披露していきますショーの初めでもご案内がありました通り観覧席前方のオレンジ色の席には大量の水しぶきが飛んできますカメラや携帯電話その他濡れては困るものをお持ちでしたら濡れないようにしっかりと守っておいてくださいね